În seara asta vreau să-ți improvizez despre a abera. Mulțumesc, Mirela! Ehm, pentru mine a abera este a eticheta o stare sau o întâmplare ehm, pe care nu o înțelegi. Mi-am adus aminte de... Există o țară în Arabia Saudită, nu mai țin exact cum se numește, care are uh, nu are reguli de circulație. Deci oamenii nu conduc uh, autovehiculele după anumite reguli, ci după uh, regula bunului simț. Și sunt cele mai puține accidente din lume, se spune. Ei bine, mă gândesc că poate tu, dacă auzi așa ceva, ți se pare o aberație. La noi în țară chiar ar fi aberație așa ceva, dat fiind mentalitatea noastră de să moară capra vecinului. Ehm, dar mă gândesc că ehm, na, cum îmi place mie să vorbesc de bunul simț, așa, mă gândesc că poate dacă nu am mai eticheta așa o situație pe care nu o înțelegem, poate nu, nu o să mai punem eticheta a, chestia e aberantă. Pentru tine ce înseamnă abera? Ceau!